svaki trošak i svaki rashod mora se ići preko posebnog računa. Samo bi nadopunila Džabira kada govorimo o ovim e, izvješćima koje propisuje pravilnikom ministar financija. To se radi o više izvješća e, jer i sva ta izvješća moraju biti ovaj, detaljna. Prvo izvješće o donacijama, pa izvješće o troškovima i rashodima, a isto tako posebno e, Gongu je to bilo posebno interesantno izvješće od ostvarenom popustu u medijskom oglašavanju kampanje. Tako da su to e, tri elementa koja moraju sadržavati vrlo iscrpne i detaljne podatke. Upućujem vas, ako vam se da istraživati, a vidim da ste nadobudni i da želite učiti, da e, pogledate web stranicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr i na toj e, internetskoj stranici su vam objavljena evo sad zadnja izvješća e, izbornih sudionika na parlamentarnim izborima. Čisto da možete usporediti i da vidite velika je razlika e, između podataka koji se traže po vašem zakonu i onih podataka e, koje mi tražimo, a radi se o vrlo sličnoj, i to naglašavamo, vrlo sličnoj zakonskoj regulativi. E, Neke istraživanja su pokazala da naši birači e, kažnjavaju skupe kampanje i bahate političare. Prema tome, ovaj, e sada, zato je jako važno vidjeti koliko je stvarno trošenje, a koliko je zapravo deklarirano trošenje. I koje su to razlike. Isto tako treba znati prepoznati i satelite koji se, e, koji se nalaze uz izborne studije recimo razna trgovačka društva kojih je osnivač upravo određena politička stranka i koja je njihova uloga u izbornom procesu. To je isto jako interesantno. Kratko bi samo rekla sljedeće. Uspoređivajući model koji Makedonski izborni kodeks sadrži u odnosu na financiranje kampanje i hrvatski zakon, oni su apsolutno vrlo ono gdje detektiramo najveću razliku, to je da Makedonska državna izborna komisija je zapravo tijelo koje prikuplja izvješća izbornih sudionika, koja ih objavljuje, međutim koja ne vrši faktični nadzor nad tim izvješćima. I to je jedna od preporuka i naše mišljenje da bi u tom dijelu E, te odredbe zakona trebalo jasnije i preciznije odrediti. E,